han sido incumplidos porque ellos han estado trabajando aquí en Mamá Tingó a media. Se habló de y se firmó que aquí se iba a instalar la tubería del acueducto y ellos están trabajando al revés. Están preparando calles para aceras y contenes, pero no están metiendo la tubería del agua, entonces luego habría que romper las aceras y contenes para meter la tubería del agua. Eh, pero además solo están trabajando aquí ahora. Ahí están los sectores de los espinos, la Jesús de Nazaret, eh, Villarreal, Villotencia, Las Colinas, Los Rieles, y aquí está Manhattan, Vista Nueva, todos estos sectores que no están haciendo nada. Y Luis Abinader, cada vez que viene a Macorís, de manera demagógica comienza a anunciar 10 mil millones en inversiones que no se ven, que, que él está invirtiendo, o sea que no está haciendo nada. Y todo lo que se le ha arrancado ha sido a fuerza de lucha. Por eso, este miércoles estaremos frente al ayuntamiento en una concentración de colectivos para demandar que se les pague a los trabajadores cancelados primero del ayuntamiento, que aunque el alcalde lo ha anunciado varias veces de manera mentirosa, no ha erogado un solo centavo a esos trabajadores y que eso fue de ejecución inmediata. Y a la vez estaremos con todos estos sectores demandando cada uno eh, su justa demanda, las que fueron firmadas y otras que aunque no están, pero que es un derecho de cada uno de estos sectores y por lo tanto llamamos a todo el pueblo, a las organizaciones, a que nos acompañen ahí frente al ayuntamiento donde haremos anuncios de un plan de lucha que se va a ejecutar próximamente y que entonces estas autoridades van a tener al pueblo nuevamente movilizado y se va a constituir un clavito en el zapato que por donde quiera que mueva le va a salir el pueblo movilizado.